Aliyev s e k t o r 1 reis Kinayte Arş s s e k t o r 2 s e k t o r repede. și prima și a treia linie. Vă aliniați? Marcel. Vă rog, aliniare. Dacă, dacă... only way low. This one is high up. This one me Am înțeles, am înțeles. Brigada a înținută de oraș, la 19 pași înainte marș, Vai back, vai back. Stop, hello. Baniati, Baniati. Sector 1, rail, kinainte, marche. Sector 2. Sector 2. Alinei, né? Mas não, não está lá? Mas agora não corre, traidor! Alineira! You're talking to Rodney. Alinierea spre stânga, sectoarele 1 și 3. Prestinga, stânga, la... Okay, I'm going to get a camera on the side. Let me get you on the side. way, look that way. Keep rolling. Keep going. Look, let him keep going. Keep going? Yeah. You want to keep going? Come on. You look, you, okay, you tell me what point you want to. You go ahead and get out the front. Okay, let's bring him right back in here. Stop right here. We'll line up here and go back this way. I understand. Hey, Mike. Man, let's walk through the middle so you'll be in the front. Come on. Come on, man. Yeah. Michael. Hold on. Wait a minute. Wait a minute. 왜, 왜, 왜.